Guys, first of all, kung wala kayong motivation para mag-lose ng weight, kahit anong regimen ang gawin nyo, hindi nyo talaga siya maa-accomplish kasi tatamarin at tatamarin din kayo. Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So, for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ako pumayat in just a week. <laughs> If you want to know my secret, please keep on watching! Lollipop! So first, think of something that would motivate you. Ngayon na motivated ka na, ito ang mga kailangan mong gawin. First, you check your food intake. In the morning when I wake up, umiinom ako ng isang glass of water, minsan dalawang glasses of water, tapos make sure hindi siya malamig. Okay, disclaimer lang ha, hindi ko to strictly nagagawa pero as much as possible, sa loob ng isang buwan, mas maraming beses ko siyang natutupad. Alright, so for breakfast, oatmeal ang aking kinakain. Pero kapag may nakahanda na gusto ko, kinakain ko rin siya, pero walang rice. So, yung ulam lang yung pinapapak ko bago ako pumasok sa trabaho. So, at 9 o'clock, kumakain ako or hindi siya kinakain eh. Iniinom ko yung busog-lusog ng Bear Brand. So, ito yung sobrang dami kong sachet sa loob ng cabinet ko sa work. May laman na yung chan ko hanggang lunchtime. And for lunch, wala ako actually restrictions except that less rice ako. So, always remember na yung rice na yan, yan ang nakakapagpataba sa atin. For dinner, wala rin akong restriction except less rice. So, that's how I eat. Pero hindi naman kasi enough na magda-diet ka kasi manghihina ka naman. So, bukod sa mga kinakain ko, nag exercise ako almost <laughs> every day. So, ang best time for you to exercise is early in the morning. Kaya bago ako pumasok sa work, nag exercise na ako para after work, di ba, pagod ka na, tatama rin ka na rin mag-exercise. So, maganda na rin na sa so umaga mo siya gawin, at least tapos na. Ito yung tinatawag na 30-day challenge na app. Pakita ko sa inyo dito sa side na to. Bukod dito sa app na to, nag-download ako recently ng cardio app. Kasi kapag kumain ako sa labas, tapos napasobra ako, binabawi ko siya sa cardio. Before kasi guys, nagjo-jogging ako sa labas pero dahil maulan na at nakakatamad bang jogging, <laughs> mas ginagamit ko na lang yung cardio app. Now na nag-exercise ka na and nagda-diet ka na, ang matitira na lang sa'yo ay mga stubborn fats na sobrang-sobrang hirap tanggalin. That's why I'm very happy na nag-reach out sa akin ang Dure Aesthetics kasi pinatry nila sa akin ang kanilang eye lipo. Ang eye lipo ay laser. Kung familiar kayo sa liposuction, laser siya na ganong version na parang biniburn niya yung fats. Parang ganun yung effect niya. Imbis na ako nag explain dito na hindi niyo siya naintindihan, I'll be inserting a clip ng aking experience during my eye lipo treatment. namin Sir Mas na nalagay na po namin. Meron po mm -hmm. siyang 9 hose with 32 laser beam lights. Yung laser beam lights na yun, eh, nagpe-penetrate po ng fat cells. And then, yun po, mag-shrink, liliit po yung content. Okay. So guys, sobrang happy ako kasi in just 30 minutes, 20 minutes to 30 minutes na session na yon, nabawasan agad ng 1 cm yung aking belly. After the treatment, hindi kayo pwede kumain ng 2 to 3 hours kasi sayang naman ang epekto nito kung lalagyan nyo na kagad ang pagkain ng chan nyo, ba? Diba? So, after that, continue lang ng exercise. So, kung ano yung shinare ko sa inyo kanina, kinontinue ko lang siya. That's why, in, in a week, nakaka-lose ako ng 2.2 pounds or a kilo. I'm very happy to announce na ang Lure Aesthetics kasi, aside from their eye lipo, marami rin silang mga services na ino-offer. And, they're giving away two 1,000 pesos na GC sa inyo na aking mga subscribers. So, how can you win this prize? First of all, subscribe to my channel at dahil nandito na rin naman kayo, i-click nyo na yung subscribe button down below. Follow me on Instagram and also follow Lure Aesthetics sa Instagram. I'll be leaving our links sa description box below para mas madali nyo siyang mahanap. And then, i-comment nyo sa comment box below why you want to lose weight and also your IG username. If you don't have IG account, you can still join this giveaway by sharing this video. So what you're going to do is you click the share button sa baba and then share it sa Facebook with the hashtag LollyIsabelXlure para mas madali ko siyang mahanap. Siyempre, mag-comment pa rin kayo sa comment box below with your answer sa question, why do you want to lose weight? And also write your FB account name kung isa-share niyo siya sa Facebook. Lahat ay ilalagay ko rin sa description box below para mas maintindihan nyo siya. So, this giveaway will run until August 5. So, join na kayo para matry niyo rin ang mga services ng Lure Aesthetics. So, that's it for this video. I hope you like it. If you have any suggestions on what you want to see next, please leave it also in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!